Bueno, que no hay dinero, mija. Eso está malo, no hay dinero. Los plátanos han bajado a 5 pesos, a 4, a 3, como quiera. ¿A qué considera usted que se deba eso? A falta de dinero, que no hay dinero. La, venta está... Está bajado un poco, quiero que estamos perdiendo dinero mejor, con los plátanos. Bueno, están madurando, ve, tiene uno que está ahí botando. ¿A qué cree usted que se deba eso? Bueno, Tú sabes que la venta está bloqueada porque está todos los negocios cerrados. Tal vez ya de hoy para adelante va a poner de allí para acá. Fuera que se arregle más porque tanto los, negocios cerrados, los chinos que compran mucho plata. A 6, a 5, a 4 pesos, a 10, dependiendo del plátano. Pero están baratos los plátanos, hay mucho, hay mucho. ¿Y la venta cómo está? No, eso sí no se está vendiendo. ¿No se está vendiendo? Nada se está vendiendo. Y ¿A qué usted cree que se deba eso? No, los negocios, imagínate con estos toques de que de ventorrillero, que tenía que cerrar los plátanos, se le secaban, que la gente salía de noche. Eso está barato, ahora está 3 pesos, cuatro, cinco, 6, lo más caro y siete. ¿Y la venta? La venta está lenta, por eso mismo que este plato tan barato. ¿A qué cree usted que se debe? No hay circulante de dinero en la calle, el dinero no está circulando, por eso que estamos entancados ahora mismo. Y los productores tienen el producto a lo mejor hay que comprarse lo barato porque aquí lo que hace es que se le dañan a uno, mira. Mira cómo están ellos podridos ahí.